Quest'anno l'Assemblea di Cittadino Internazionale si svolge a Orvieto, la città dove vent'anni fa, nel 1999, al Teatro Mancinelli, fu fondata l'associazione da quattro sindaci italiani. Da allora molti passi sono stati portati avanti e soprattutto siamo riusciti ad essere da un piccolo microsistema un, un network importantissimo in tutto il mondo che con oggi conterrà circa 280 città in tutto il mondo. Quindi una grande kermesse Città Zoo internazionale non solo per festeggiare l'anniversario ma anche per parlare di contenuti Prima di tutto Città Slow Education, un eh, workshop tematico su eh, appunto il mondo della scuola e Città Slow. Che vuole trasmettere alle giovani generazioni quelli che sono i principi delle Città Slow. Coinvolgere le scuole con questa eh, nuova progettualità di far capire ai bambini cosa vuol dire essere cittadini di una città eh, slow. La rete è matura, le città sono cresciute, le azioni intraprese in tutto il mondo da oltre 250 città sono molteplici, ma oggi serve un passo in avanti, serve la capacità di fare sistema, di parlare con una voce sola e declinare queste filosofie e queste azioni in un progetto unico e sistemico che vada nella direzione del contrasto al cambiamento climatico. Poi eh, è seguito il workshop con le buone pratiche dalle città slow, i progetti, le idee già applicate e soprattutto trasferibili da una città all'altra nei settori della sostenibilità, dell'agricoltura, del sociale, dei servizi alla persona. Energie e trasporti, abbiamo avuto per la prima volta il supporto di alcune aziende eh, italiane e straniere che ci hanno portato eh, dei progetti pilota su questi settori. Un momento veramente fantastico, ricco di argomenti, di argomentazioni, di contenuti e di buone idee che si possono replicare anche all'interno delle nostre eh, città. Infine la grande assemblea che ha visto la partecipazione di tantissimi sindaci con proposte, idee non solo sulla sostenibilità ma anche sulla prospettiva futura di Città Uso Internazionale. Non da ultimo hanno partecipato gli artigiani, i produttori locali e eh, un'esemplificazione si è vista nel mercato Città Slow partecipato per la prima volta anche da una folta delegazione dalla Polonia. Tutti gli artigiani del territorio con i prodotti locali agroalimentari e artigianali hanno partecipato. Orvieto ci ha accolto a braccia aperte, un applauso va a tutti gli organizzatori, in particolare a Città Slow International. E davvero dobbiamo ringraziare tutti, dai commercianti agli studenti, che hanno contribuito a creare un clima accogliente di welcome per tutti i delegati. I 17 obiettivi che, della sostenibilità che l'ONU ci propone sono sì dei riferimenti ma dobbiamo essere capaci di raggiungere quegli obiettivi con la maggiore rapidità possibile, lentamente ma veloce.